leen ak jàmm ab mbir mu doy waar moo xew ca caaroy ñetti mbaar weekend gi nu génn ay policier maanaam ay takk der ñoo dugg ci këru jàmbur jàpp waa famille ba bàyyiwuñ góor jigéen mag ndaw liire ba ci sax père de famille ba bàyyiwuñ ko ñoom ñépp lañu door ba seen yaram ya tërgën ba dagg ñenn ña sax ca hôpital lañ mujjee mbir moomee nag li waral moo di takk der yi dañu am benn waay boo xamante ni dañ ko doon dàq jàpp ni dafa vuyelo li nga xamante ni couvre feu ba tax ñu amal jëf ju mel jëfal jo nga xamanteni ñaaw na ba foko tak wessu weesu buñu sukkandiko ci témoignage wa kër gi nak nga xamanteni mom lañ doon dakk japp ni dafa violer couvre feu bi dafa gennon rek doon tecc bunti otom ginnaw rek ba mu fateliko ni bunti otom bobé ca noné nak ca lako way tak der yi dal di daxé mu dugg ca kër ga ca lañ ko dal di fekk ca biir doon ko bëgg jël si wa kër ga ni leen du ca dal ca noné nak ci lañ dal di door wa kër ga ba xamatuñ fuñ nek waye tamit yenen xibaar yi ñu jot amna ay ay way tak der yo xamanteni ni am nañ ci ay gañu gañu yu metti mu nekk mbir bu doy waar bo xamanteni ñu bari ci askanu senegal bi ñaawlu nañ ko rawatina ñi nga xamanteni nyoyor, yor ak ak yelefu doomu adama ci biir réew mi xana rek dañ leen di bàyyi ngeen seetaanal seen bopp image yu doy waar yi nga xamante ni na ci jàkkaarloo bi am ci diggante famille boobule ak way takk der yi kuy kuy kuy kuy jël ci assassin xoolal xale yu ndaw yi xoolal xale yu ndaw yi bi donc xamuñu ban imam lañu jubal directement or que certainement moy ci nekk ci kaw télé bi amna boy fréquenté non, d'ailleurs. sama é dua Aduan balik. yang ini, bind. ah Omar la ñuy dóor. ini ñoo nekk nii bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma yaa moom sama doom bàyyi ko bàyyi ko xoolal ni ngeen def sama papa xoolal ni ngeen def sama papa waaw boo doo xool ni ngeen def sama doom